Ця пісня, вона з кожним роком цих наших витривалостей, цих випробувань, цих героїчних кроків. Ця пісня була присвячена тим воїнам, нашим друзям, які ніколи в житті не загинуть, не помруть. Вони просто опановують крім землі, вони опановують більший простір. Вони завжди з нами. Ця пісня має назву Осінь хмарами. Yo soy muy, muy tu Thank you.